Bună ziua! În acest tutorial o să segmentăm un uh, Linhai de 300. Pentru acest lucru o să dăm uh, motorul jos. Începem să desfacem transmisia, să dăm cureaua uh, jos, ca să putem să scoatem motorul. Desfacem capacul de transmisie, acesta are ambreiaje cu ax lung, de, se fixează în acest capac de aluminiu o să facem șurubul de acesta și apoi o să dăm jos capacul de plastic. Ok, înainte să desfacem uh, variatorul, să desfacem folia de la variator ca să scoatem uh, cureaua, o să desfacem capacul de la distribuție pentru a slăbi uh, pinionul. Desfacem cele două șuruburi ca să putem să ținem apoi contra, să slăbim pinionul. Gata. Ok, deci am pus un 19 la variator și cu 16 o să desfacem pinionul. Ok, uh, apoi ca să desfacem uh, uh, piulița de la variator, o să punem un capăt de 8 sau de 10 ca să blocăm variatorul. Ok, așa și cu o cheie de 19 acesta a fost chiar cu minte, a mai fost desfăcut de curând. Altfel trebuia să tragem destul de tare. Și gata. Am desfăcut cureaua. Acum vom desface suporții, cel de sus și cel de jos. Ok, desfacem cele două tije de la schimbător. să le dăm într-o parte, prin partea dreaptă vom scoate motorul sunt prinse cu două piulițe de 10 și trebuie să ținem contra cu o cheie de 9 partea de sus. Ok, desfacem și suportul acesta de pe partea dreaptă, mai avem un șurub aici ca să-l putem scoate. Apoi vom desface eșapamentul, așa, fișa de la bobină, da, și o scoate și prezonul, vom desface electromotorul, uh, cele două șuruburi de pe partea cealaltă ca să îl lăsăm prins de cadru sau putem să desfacem uh, firele, cum vă este mai simplu. Zic că e mai simplu să desfacem cele două șuruburi. Ok, apoi uh, desfacem furtunul de la filtrul de aer de la admisie. Are un colier, gata, așa. Ah, am desfăcut uh, furtunul de alimentare cu benzină. O să desfacem și am desfăcut și aici ca să golim uh, antigelul. Așa și mai desfacem uh, furtunele ca să putem să eliberăm motorul să-l scoatem în partea aceea. Ok, desfacem și mufele de la magneto. avem de la încărcare, de la cititor și aici mai avem uh, mufa de la șocul electric de pe carburator. Ok, acum am desfăcut toate cele. Ne uităm bine dacă mai avem ceva. Asta e senzor, senzor. Am desfăcut. A, mai avem furtunul acesta de la cotul de pe chiuloasă. Desfacem și pe acesta. Și cam asta e ultimul. Ok, am eliberat tot. Așa mai avem uh, șurubul cel mare de la suportul de sus. Acum o să tragem uh, acest șurub și vom aplica motorul cu uh, chiuloasa înspre planetara stânga față, spre roata stânga față și o să-l scoatem cu spatele. Uh. cu șurubul. Lăsăm motorul ușor în jos. Așa. Ok, după ce am desfăcut motorul, punem pe un banc de lucru și ne apucăm să desfacem ușor. Uh, desfacem uh, șurubul de la pinion. Ok. Așa, slăbim chiuloasa. Ok. Și am desfăcut chiulițel de la chiuloasă. Așa, vom slăbi întinzătorul. Așa. Acum vom scoate pinionul. Așa, vom slăbi uh, și prezoanele de la cilindru. Ok, am desfăcut și prezoanele. Acum trebuie să iasă. De obicei se lipește puțin, ușor, cu grijă. Așa. Ok, desfacem ușor, scoatem chiuloasa. Ok, desfăcut. Acestea sunt supapele. paritura deculoasă, patinele, așa. Acum vom desface și cilindrul, trebuie să desfacem cotul de la pompa de apă, acesta de aici din partea asta. Ok, desfacem și cotul de la pompa de apă. desfăcut și cotul de la pompa de apă. Așa. Acum o să desfacem ușor cilindrul. Să scoatem ușor în sus. Ok. Da, se vede că a fricat puțin și pistonul. astea, vom discuta cu proprietarul să vedem ce hotărăște, dacă schimbăm și pistonul sau decât uh, segmentii.